payg'ambarimiz aytdilar yarhamukilla inna khayra nisa rakibna a'jazal ibil solihu nisai quraysh ahnahu ala waladin fi sigar va arvahu ala ba'li bi zati yad diqqat qilinglar bu ayollarimiz yaxshilab eshitish kerak bo'lgan narsa rasululloh aytdilar qurash ayollari tuya minadigan ayollarning yaxshirog'i ya'ni sahroyi badaviy arablarni ayollarini ichida qurashni ayollari yaxshi ayollar ular bolaga mehribonrog'i va eriga molini tejab ishlatishda g'amxo'rrog'i dedi bolaga mehribonrog'i eriga g'amxo'rrog'i o'tgan darslarimizda aytildi ayyuma imrotin qoadat ala bayti avladiha fahiya ma'iya fil janna anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi jomius sag'irdan rasululloh aytdilar qaysi bir ayol bolalarining uyida o'tirsa bas u jannatda men bilan birga bo'ladi qaysi bir ayol bolalarini uyida o'tirsa shularni tarbiyasi bilan jannatda men bilan bo'ladi desak endi kimdir aytishi mumkin ayollarda nima endi uyda o'tirishim kerakmi ko'chaga chiqmasdan men ham dunyoni ko'rgim keladi men ham ko'chalarda yurgim keladi desa aytamiz bemalol yuravering bemalol yuravering ko'chalarda gezing yana kimlargadir o'xshamoqchi bo'lsangiz o'shalarga o'xshab yuring farzandlar bir gap bo'lar ular ham bir katta bo'lib qolar umringiz uyda o'tib ketmasin deymiz payg'ambarimizning bu hadisi muslimalarga aytilgan deymiz siz bilganingizni qiling deb aytamiz bu hadislar kimlarga aytilingan muslima opa singillarimizga aytgan qolganlar bilganini qilaversin Shuning uchun birodarlar, ayol kishi qaysi bir ayol kishi ona bo'lgan bo'lsa, farzandlarini tarbiyasini chiroyli qilsa, kiyim kechagi ovqatini chiroyli qilsa, tozaligiga rioya qilsa, tarbiyasi bilan shug'ullansa, balog'atga yetib komil inson bo'lguncha farzandlarini xizmatida qoyim bo'lsa, bu ayolning maqomi, makonati oliy bo'ladi. Uyda o'tirgan ayol afzal bo'ladi ming marta. Hatto ayrim erkaklardan balat bo'ladi maqomi. qaranglar hikmat har bitta odam Alloh uni qaysi ishga qo'ygan bo'lsa mana shu ishni ustida zo'r ibodat qilishligi kerak alloh taolo bir ayolni ona bo'lish baxtiga muyassar qildi onani eng ulug' ibodati bilasizlarmi nima farzandlarni tarbiyasi alloh taolo bir bandani boy qildi boylik maqomiga qo'ydi bu boyni eng ulug' ibodati bilasizlarmi nima molini haq yo'lida sarf qilishligi alloh taolo bir kishini boshliq qildi bu kishini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima odamlarni o'rtasida adolatni qoyim qilishligi alloh taolo bir bandaga ilm berdi bu ilm egasini qiladigan eng ulug' ibodati bilasizmi nima tasbeh o'tir o'tirish emas nima odamlarga ilmni tarqatishlik demak sizga alloh taolo nimani bergan bo'lsa qaysi holatga sizni qoyim qilgan bo'lsa shu ishda işte alloh taoloni ibodatini zo'r qilib qilishlik kerak bir doktor bor tasavvur qiling bir doktor bor qo'lida yigirmata o'ttizta kasali bor endi shu doktor kechasi bilan uxlamasdan qiyomillaylda turdi uxlamadi ertaman uyqusirab ishga bordi kallasi joyida emas ishini zo'r bajara oladimi demak bu tabibni qiladigan eng zo'r ishi uxlab aql hushini yig'ib kasallarni zo'r muolaja qilishi bu uchun kechasi namoz o'qishlik nafl bo'ladi chunki nafl ishni qilsa yelkasidagi farz vojib birinchi darajali ish chekida qolib qoladigan bo'lsa naflni qilishligi to'g'ri bo'lmaydi mehmon kelib qoldi uyingizga birinchi ish nima uni ikrom qilish ovqat tayyorlash sharob tayyorlash qolsa yotog'iga joy qilib berishlik otangiz kasal bo'lib qoldi birinchi ish nima o'g'lingiz imtihonga tayyorgarlik ko'ryapti madrasadamidi jomiyadami kirish imtihoni yoki bitirish imtihoni sizni qiladigan ishingiz nima birinchi o'rinda shu yerda ota sifatida yoki ona sifatida shu bolaga imtihonga tayyorgarlik qilishiga sharoit yaratib berish har bitta holatni o'zida qilinadigan birinchi o'rindagi ish bo'ladi bitta ish mutloq birinchi o'rinda turmaydi